Mm, ndio, kwa mara nyingine tena, karibuni katika mafunzo ya lugha ya kompyuta kwa lugha ya Kiswahili. Tunaendelea na mafunzo yetu ya lugha ya Java kwa lugha ya Kiswahili. Tafadhali eh, fungua eh, Eclipse. Leo tutajifunza maana au jinsi ya kutumia kinachoitwa eh, kauli au maelezo kama, maelezo kama au kauli kama, ambapo inaitwa eh, kwa Kiingereza inaitwa if statement. Ni muhimu katika programming eh, if statement au maelezo kama au kauli kama huwa inatumika mara nyingi, na leo tutajifundisha jinsi ya kutumia kauli kama katika mafunzo yetu ya leo. Ingia katika hii eh, project yetu ambayo tuliita project mtu, sawa, ambapo tupo na program inayoitwa eh, person mtu Java, sawa. Njoo juu ya hii eh, bonyeza juu ya hii project, bonyeza kulia njo hapa panapoandikwa uh, refactor, njo hapa kwenye rename. Hapa kwenye Java Person mtu tunatoa hii Java Person mtu, tunasema Java 20 20 and 2. Sawa, tumeichange jina tunaipa Java 2019 kwa sababu eh, mafunzo yetu yote yatakuwa yanaingia katika hii project. Kwa hiyo fanya okay. Eh, hii hapa, jo tena katika hii project, jo kwenye source, unaona tuko na ile person mtu Java bonyeza kulia katika source, tuna create, tunatengeneza package yetu mpya <clears throat> hii package utaita eh, kauli kama sawa, kauli kama uta, utaelewa baadaye hii kauli kama isikuchanganyi sana maanake hapa tume tunasema if statement kauli kama sawa maliza tuko na project hiyo inaitwa kauli kama njoo katika eh, tuko na package yetu imetoka kauli kama njoo katika hii package bonyeza kulia tunatengeneza class klasi e yetu tunaita taarifa kama sawa, akibonyeza maliza hapa. Kwa hiyo tayari tuko na klasi yetu package zinaitwa kauli kama, tuko na klasi yetu inaitwa taarifa kama. yake kauli kama, taarifa kama ni kama moja, yake kauli kama, if statement, taarifa kama, yote if statement. Naanza kukodi. kama nakumbuka katika programu zetu zilizopita ni taarifu kwamba hii public static void main string arguments hii ndiyo mama ya program hii ndiyo nguzo ya program sawa maanake kama hii haipo program haiwezi ikatumika tunaendelea katika somo letu la leo tutasema tutaandika boxi zetu sema tuzibadilishe hizi tuzite tuweke za aina ya namba kamili. Tunazita boksi za aina ya namba isiyokuwa na vichele, maanake namba kamili. Sawa, nakumbuka katika yetu tuliopita tunaipa hii hamsini ni box tukalipa hii box ingine kumi na tano sawa maanake tumetengeneza box mbili sawa Box moja la aina ya nambari iliyokamilika sawa au nambari isiyokuwa na vichele maanake hii namba haina haina vichele. Sasa tengeneza box lingine na pia nambari isiyokuwa na, na vichele. Kwa tunatengeneza sasa, kuna kodi, tunaendelea kukodi bonyeza control na space tumesema okay, tuendelee kucode. Hizi ni muhimu sana uzingatie jinsi ya kuweka hizi hizi zinaitwa hizi zinaitwa calibrates hizi hapa sawa sijalipatia jina la Kiswahili utafanya utafiti kwa hizi zinaitwa calibrates ni kujua yani hizi hapa ina, inasema kwamba hii calibrates sawa ni ambayo inaanzia hapa na inaishia hapa ambapo inachukua hii kodi hii kodi inatoka hapa mpaka hapa ndo inachukua ina, ina hii calibrate. Unaona, unapoweka tu mkono hapa kwenye hii calibrate, ukiweka mkuki inafika inakuonyesha kama ya juu yake pia ime hii inahusiana na hii hapa. Ukiweka calibrate katika hii hapa ya juu, tuna huku chini inanionyesha pia nitakapoishia, na naambia inaishia hapa, kwa sababu hii class hii class hii mama hii nguzo ya program inaanzia hapa mpaka pale, lakini hii nguzo ya, ya, ya, ya program ipo katika class tunayoita taarifa kama, ambapo ndio program nzima inaishia mwisho. Unaona, kwa ni muhimu ujue jinsi ya kuzisoma hizi eh, calibres. Kwa hiyo tunaendelea kukodi, tunaandika funguo ufunguo wetu hapa bila kuchelewa. sawa kwa tunaona kama box hili box limoemo vitu hamsini na hili box la pi mtoto limoemo vitu kumi na tano kwa tunaona kama box mama ndilo kubwa kuzidia box mtoto sawa Okay, kwa programu yetu ni fupi tu, na kodi zetu ni fupi tu, sawa. Kwa hiyo tume, kwa kurudia tena, tumetengeneza box moja la kwanza tukalita pima ama tukaliweka la aina ya namba kamili iliyo kamili isiyokuwa na vichele, tukaweka katika ile box letu tukaweka mizigo hamsini. Tukatengeneza box letu la pili la aina ya nambari iliyokamilika pia isiyokuwa na vichele, tukaweka mizigo 15. Sawa, box mama na box mtoto. Kwa hiyo katika kodi tunasema kama mama ni mkubwa zaidi ya mtoto, basi hii program tunataka iseme kwamba mama ni mkubwa zaidi ya mtoto. Sawa? Vinginevyo, hii else manake vinginevyo. Vinginevyo. Hapa if manake kama au iwapo. Sawa? Kama au iwapo. Iwapo mama ni mkubwa kuzidi ya mtoto kama mama kama mama ni mkubwa zaidi ya mtoto. Tumeshaandika na ndo hii hapa. Kwa hiyo hii kauli ya mwanzo sawa, ina inasema hii kauli ya mwanzo, hii kodi tuliyoandika hapa, hii kodi tuliyosema. Sawa? Unaona hii alama, hii alama inaonyesha kwamba zaidi ya kama hii alama ya kodi inaonyesha maana yake ni zaidi ya, ndio maana ya hii alama zaidi ya. Iwapo iwapo pi mama ni zaidi ya mtoto sawa, iwapo Mzigo huu ni mkubwa zaidi ya mzigo huu, basi tunataka eh, program iseme kwamba mama ni mkubwa zaidi ya mtoto. Vinginevyo, kama mama sio mkubwa zaidi ya mtoto, tunataka hii program iseme kwamba mtoto ni mkubwa zaidi ya mama. Twende tu run program, chapisha hii program. ambayo inasema mama ni mkubwa zaidi ya mtoto. Sawa, kwa sababu pale mama ana mzigo mkubwa zaidi ya mzigo uliopo katika mtoto, lakini angalia tukifanya hivi, tukiweka mtoto ni mkubwa, amebeba mzigo zaidi ya aliyobeba mama, au mtoto ni mkubwa zaidi ya mama. Chapisha run program, chapisha program. mtoto ni mkubwa zaidi ya mama sawa kwa sababu program yenyewe ina, inaelewa ukishabadilisha mtoto akishachukua mizigo mingi zaidi ya aliyokuwa zaidi ya mizigo aliyobeba mama maanake mtoto ndio aliyekuwa na mizigo mingi sawa mtoto ni mkubwa zaidi ya mama tukamilishe hii program tuseme sababu mtoto ana mzigo Sawa, tuende tuchapishe run. Run program. Mtoto ni mkubwa zaidi ya mama kwa sababu mtoto ana mizigo mia na hamsini. Turudishe mama we na mizigo mingi. Mama ni mkubwa zaidi ya mtoto kwa sababu mama ana mizigo hamsini. Kwa hiyo tumejifunza jinsi ya kutengeneza kauli kama au taarifa kama au if statement katika lugha ya Kizungu. Kwa hiyo tumeshaona, sawa? Ni program fupi tu, ina kodi ndogo, lakini unaona umuhimu wake jinsi inavyofanya kazi. Sawa? Inafanya kazi kutokana na jinsi kodi zinazobadilika, jinsi mizigo ilivyobadilika na wingi wa mizigo iliyopo katika boxes. Sawa? Kwa hiyo programu yetu inaishia hapa. Tafadhali eh, weka comment au kama una matatizo ya uelevu, hujaelewa vizuri, tuandikie, nitakujibu na nitakuelekeza. Asante sana, kwaherini.